ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች ወንድሞቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ አንዳንድ ነገሮችን ልንወያይ እፈልጋለሁኝ። እንሻላህ ገባ ገባ በሉ። በዚህ ሰሞን በጣም የተወራበትን ነገር እስኪ እውነታውን አንዳንድ ነገር ልበላችሁ ሁላችሁም ደግሞ ያላችሁን ሀሳብ እዚህ ጋር ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ዝም ብለን በወንጀል መግባት የለብንም። እኔ የተከታተልኩትን የተረዳሁትን ለእናንተ አንዳንድ ነገር ልላችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ገባ ገባ በሉሽ። ሰላም ብያለው እና ዩር ላ ዛሬ አንዳንድ ነገር እንበል። ገባ ገባ በሉ፣ share አድርጉ። ገባ ገባ በሉ። ወደ አስር ሰው ሞልቷል። ገባ ገባ በሉ። ኢንሻአላህ አንዳንድ ነገር እናውራ ስለ ኡም አብደላ። በዚህ ሰሞን በጣም እየገባ ነው፣ ብዙ ነገር እያልን ነው። በቃ አለ አይደለ የሌለ ነገር ፈልስፈን እንዲህ ነው እንዲህ ነው እያልን ነው። ስለዚህ ብዙ ቻናሎች ያልሆነ ነገር እየፖሰቱ በኡም አብደላ ላይ ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንግሊዘኛ በትክክል ሳይተረጉሙ፣ አንዳንዶቹ የሰሙትን ዝም ብለው ሳይረዱ። ስለዚህ አንዳንድ ነገር ብናወራ በጣም ደስ ይለኛል። ጓደኞቼ በሉ መቅዲ ዌልከም ብያለውን። ሰላም ወደ ገድለው ገቢ <laughs> እሺ እሺ፣ ገባ ገባ በሉ ትንሽ ጠርቀም እንድትሉ ብዬ ነው። ሌላ ቢቀር ወደ አስር ምናምን ሆኖ ሰላም ብያለው። ዌልከም ዳኒ። እሺ አሁን አስር ሞልታችኋል። ልጀምር ማለት ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ኦም አብደላ አንዳንድ ነገር ልላችሁ እፈልጋለሁኝ። ኦም አብደላን የማታውቋት ግን መጀመሪያ ልግለጽላችሁ። አንድ ኡም አብደላ እና አቦ አብደላ የሚባሉ የኢንዲያን ዜጋዎች አሉ። የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው እና ብዙ ነገርን ያኔ የረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለምን ሱና ሚዲያ ላይ በጣም ያስተምራሉ። ሴት ልጅ ከባሏ እንዴት መሆን እንዳለባት፣ ወንድ ልጅ ከባለቤቱ ጋር እንዴት መሆን እንዳለበት በጣም ብዙ ነገሮችን ያስተምራሉ። እነዚህ ሰዎች እኔ የማውቃቸው ወደ አንድ አመት ምናምን ቢሆን ነው። ሚዲያ ላይ እኔ የማውቃቸው አንድ አመት ምናምን ነው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በእንግሊዘኛ እንዲያን ዜጋ ናቸው። በእንግሊዘኛ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስተላልፉት። ተተርጉሞ ደግሞ ኢትዮጵያኖች በጣም ብዙ ይጠቃቀሙበታል ማለት ነው። ብዙዎቻችን የምንለው ስለ ኡም አብደላ ያልተረዳነው ነገር አለ። ምንድን ነው? ኡም አብደላ እና አቡ አብደላ በጣም ይዋደዳሉ፣ ይፋቀራሉ ሚዲያ ላይ እንደምናየው። ግን በእውን እውነትም እንዲዋደዳሉ አይዋደዱም ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እነሱ ብቻ ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር እናያለን። በጣም ፍቅራቸውን ይገልጻሉ፣ ይዋደዳሉ። ይህን ውዴታቸውን ሚዲያ ላይ ወጥተው የሚያስተምሩት ለምንድን ነው? ሱና ነው። ለእኛ ጥሩ ነገር እያስተማሩ ጥሩ ነገር ተማሩ። ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ከባለቤታቸው ጋር እንደዚህ ነበሩ ብለው ነው ሁሌ ስታዳምጧቸው፣ ሁሌ እነሱ የሚያስተላልፉት ትምህርት ይህ ሱና ነው፣ ይህ የረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ስራ ነው ብለው ነው የሚያስተላልፉት። እኛ ግን ያለ እውቀት የምንለው ነገር አለ ሴት ልጅ በሚዲያ ወጥታ እንደዚህ መሆን አለባት ወይ እንደዚህ መሆን አለባት ወይ ብዙ ነገር ነው የምንለው። እነሱ ግን እያስተማሩ ነው ያሉት ማለት ነው። ብዙ ነገር እኔ ተምሬያለሁ፣ ስለ ፍቅር ብዙ ነገር ተምሬያለሁ በእነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ያለ እውቀት የላወቅ ነው። ትላንትና ምን ተባለ? የሆነ ቻናል ማለት ነው ተፋቱ ተፋቱ ተባለ። እውነት ተፋተው ነው የምናውቀው ነገር የለም። እሺ እንመለስ። ኡም አብደላ ጓደኛዋን ዳረችለት፣ ለባሏ ስድርለት። እኛ እዛው አለን ድራለች ምናልባት እኛን ለማስተማር ሊሆን ይችላል የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሱና ለእኛ ለማስተማር ይሆናል እንጂ እንዳጋባች እውነት ለባሏ እንደዳረች እንዳልዳረች ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እዚህ ጋር አለቀ። እነሱ ትምህርትን ለማስተማር ያደረጉት ነገር ሊሆን ይችላል። ትምህርትን ለማስተማር ብቻ ብለው ይህን ነገር ያደረጉት ሊሆን ይችላል እንጂ እውነትም ተጋብተዋል ወይ? አላሁ አለም። ብዙ ነገር ነው እያስተማሩ ያሉት እነሱ ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ነገር የሆነውም ያልሆነውም። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ዩቲዩበሮች እንበልና አንዳንድ ነገርን ሲያስተምሩ እውነት የሆነውን ነው የሚያስተምሩት እውነት አሁን ስለ ውበታ ውበት የሚያስተምሩ ቻናሎች እውነት የተጠቀሙትን ነገር ነው የሚያስተምሩት አይደለም። ዝም ብለው በእውቀት ይህ ነገር ጥሩ ነው ወይም ደግሞ view ያገኝበታለሁ ምናምን ተብሎ ዝም ብሎ share ይደረጋል። ልክ እንደዛው እነሱም እውነት የሆኑትን ሳይሆን ህዝቡን ለማስታ ይሰማል። ከተሰማ አውበሉኝ። ኦኬ ለምን አሁን እዚህ ጋ እንትና አጠቃላይ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ነው እውነት ነው ውሸት ነው እውነት ሱናን ነው የሚያስተምሩት ማለት ነው። ግን እውነትም ኡማ አብደላ ለባላ ጓደኛዋን ድራለታለች? እኔ እንጃ የምናውቀው ነገር የለም ማለት ነው። ድራለታለች? ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ያልሆነን ነገር share ማድረግ የለብንም። ድራለት ነበረ። ተመልሰው ተፋቱ። የምናውቀው ነገር አለ። እውነትም ተፋተዋል። I don't know ተፋተዋል። እውነትም ተጋብተው ነበር። ተፋቱ። እንደ ተጋቡስ በምን አወቅን? ምንም የምናውቀው ነገር እኮ የለም። በእውነት በጣም social media አንዳንድ ሰው የሚጠቀምበት ዝም ብሎ ለቪው ነው። አንዳንድ ሰው ደግሞ ትምህርትን ለማስተማር ሆኖ ያልሆነውን ነገር እውን አድርጎ ያቀርባል። እኛ ደግሞ በዛ ነገር ላይ ዝም ብለን በወንጀል መግባት የለብንም። ትላንትና የሆነ ነገር ስለሰማው ነው በጣም ትላንትና የተነፈሰ ወሬ ማለት ነው። ተፋቱ ኦም አብደላ ጓደኛው አንድራለት ተመልሰው ተፋቱ። እንደ ተጋቡስ በምን አወቅን? እንደ ተጋቡስ በምን አወቅን? ይህ ነው እውነቱ ማለት ነው። ማወቅ ያለብን ነገር ዝም ብለን በማይሆን ነገር መወቃቀስ እዚህ ጋር በማያገባንም ነገር ገብተን ማለት ነው ብዙ ነገር እንላለን፣ ግን በአላህ በኩል እንጠየቅበታለን እንጠየቅበታለን። እንደ አጠቃላይ በዚህ ነገር የሚጠቅመንና ማይጠቅመንን ነገር ነቅለን ማውጣት እንችላለን። እኛ ምን ይጠቅመናል፣ ምን አይጠቅመንም። አንድ ሴት ልጅ ለባሏ ጓደኛውን መዳር አለባት ወይስ የለባትም? ይህ ጠቃሚ ነው ለኛ ሌላ ወሬ ምንም የሚጠቅመን ነገር የለም። አንድ ሴት ልጅ ለባሏ ጓደኛው አለባት የለባትም? እስኪ መልሱልኝ። እኔም የራሴን ሀሳብ እሰጣችኋለሁ። እናንተም እስኪ መልሱልኝ። ሀሊማ እና አንቺስ እርግጠኛ ባልሆንሽበት ነገር ለምን ታወሪያለሽ? እዚህ ጋር እርግጠኛ ያልሆናችሁበትን ነገር ለምን share ታደርጋላችሁ እያልኳችሁ ነው። እኔ እርግጠኛ ብሆን እኮ እናንተም እርግጠኛ ናችሁ አውሩ እላችሁ ነበርኩ። ሀሊማ ሀሊማ ላንቺ ነው የምመልሰው። እርግጠኛ ያልሆንኩበትን ነገር እዚህ ጋር ማውራት አልችልም። እርግጠኛ ያልሆናችሁበትን ነገር አታውሩ ምላችሁ እርግጠኛ ያልሆንኩበትን ነገር ማውራት ስለማልችል ነው። ግልጽ እንደሆነልሽ እርግጠኛ ነኝ። ወይስ አሁን ነው የገባሽው? ምናልባት አሁን ነው የገባሽ ትመስያለሽ። እና ሌላ የምትሰጡት ሀሳብ ካለ ስጡ። እኔም ደግሞ okay። ከሪም ወንድ ነው ወላ ሴት? አው እኔ እድራለው ብለሃል። ወይም ብለሻል። እኔም የራሴን እገልጻለሁ እኔም የራሴን እገልጻለሁ። እስኪ እናንተ ግለጹ። ይህ የሚጠቅመን ነገር ነው ማለት ነው ለእኛ። አሁን በእነሱ በእሙ አብደላ ነገር እኛ አንድ ነገር የምንይዝበት ቢኖር አንድ ሴት ልጅ ጓደኛዋን ለባሏ መዳር አለባት ወይስ የለባትም የሚለውን እኛ እንይዛለን እዚህ ጋር ማለት ነው። Okay ስታለቅስ ነበር ካወቅሽ ተርጉሚው። ትላንትና ያለቀሰ ትላንትና ሳይሆን ከትላንትና ወዲያ ማለት ነው። ያለቀሰችበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ በጣም አሞኛል፣ ተጨናንቂያለው social media ለምንድን ነው የጠፋሽው ብለው እያስቸገሩኝ ነው። ነገር ግን እኔ በጭንቀት ላይ ሆንኩኝ ነው ይቅርታ ይህ ነው ያለችው እንጂ እኔ ተፋትቻለሁ አላለችም። በዚህ ቃሏ አንዳንድ ቻናሎች ምንድን ነው ያለችው ተፋታች ነው ያሉት ማለት ነው ዝም ብለው ተፋታ ግን አይደለም። እኔ ጭንቀት ላይ ነኝ። social media ለምን ጠፋሽ ይሉኛል። የጠፋውበት ምክንያት በጣም ስለታመምኩኝና ስለተጨናነኩኝ ነው ነው ያለችው እንጂ ስለ ባሏ ምንም ያነሳችው ነገር የለም እዚህ ጋር አዎ እርግጠኛ ዳኒ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር okay ከሪም ሴት ነኝ። okay okay፣ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ወንድ መስለሽኝ ነበር። okay የመጀመሪያ ኬኤስኤ የሚለው ነው ስም ማለት ነው። ይሰማችኋል፣ ግን ይሰማችኋል። ቪዲዮ like ማድረግ አትርሱ። ያላችሁን ሀሳብ ግለጹ። እኔ ምንም እንትን ብሎኝ ሳይሆን አንዳንድ ነገርን ልንመካከር ነው የገባሁት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያላዋቂዎች አላችሁ አንዳንድ ነገርን የምትሉ ማለት ነው። ካልፈለጋችሁ መውጣት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን በዚህ ነገር ላይ መወያየት የምትፈልጉ ብቻ አንዳንድ ነገርን ብንወያይ አሪፍ ነው ባይ ነኝ እና ቪዲዮ like አድርጉ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ሌላ እዚህ ጋር እሺ አሞኝ ነው ካለች አላህ ይማራት። ግን የሆነ ብሶት ያለ ይመስላል። አይደለም ሳዲ ሳዲ ቲዩብ አይደለም እሷ ብሶ እኔ ተጨናንቅ ያለው በጣም ጠፍተሻል እያሉ እያጨናነቁኝ ነው። እኔ አሞኝ ነው ምን ልሆን፣ ለምን ጠፍተሻል ትሉኛላችሁ። በ social media ግን የሚወራው ሌላ ነገር ነው ነው ያለችው። በ social media ላይ ሌላ ነገር እየተወራ ነው። ለምን ጠፋች እያሉ ነው። እኔ አሞኝ ተጨናንቄ ነው የጠፋሁት ነው ያለችው እንጂ ተፋታሁ ምንም ስለባሏ ነገር አላነሳችም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዛሬ በእነሱ ላይ የተፈጠረ ነገር አለ። በትክክል በራሳቸው ቻናል ማለት ነው። የኡም አብደላ ቤተሰቦች የኡም አብደላ ቤተሰቦች በአካውንት ላይ የሆነ ያመጡት ችግር አለ። ኡም አብደላ ከቤተሰባቸው ተጣልታ ማለት ነው። ልክ እንደላኩት ከሆነ ሌላ ተፋታች ወሬ ሌላ ነው። በነገራችን ላይ ይህን ነገር ለምን አመጣሽው ብትሉኝ፣ ቆይ አንድ ነገር እኔ ልጠይቃችሁ በኦለማዎቻችን በኡስታዞቻችን የተማርነው ትምህርት ምንድን ነው? ለእስልምና እምነት ተከታዮች አሁን እዚህ ጋር የእስልምና እምነት ተከታዮች ልታውቁ ትችላላችሁ። ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ስንት ምስት ነው ያገቡት? እና እሷ አገባች ሲባል አረ አፈር ትብላ ማለት የለብንም። ማንሻአላ እውነት ከሆነ ቆይ፣ በጣም የሚደንቅ ነገር አይደለም። ጓደኛዋን ከዳረችለት ድንቅ ነገር አይደለም? እውነት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ነገር አልተከተለችም? የምለው ተከትላለች ነው። በእውነት እውነት የዳረችለት ከሆነ ተከትላለች ነው። ግን አንዳንድ ሚዲያዎች ሲያወሩ ምንድን ነው እንዴት እንዴት ትድራለች? እንዴት መዳር የለባትም? እንዴት ይባላል? የእስልምና እምነት ተከታይና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ታሪክ የሚያውቅ ሰው ይህን ማለት የለበትም። አንቺ ትድሪያለሽ ወይ አደሪ ወይ ሌላ ነው። ቆይት እነግራችኋለሁ፣ በኋላ መጨረሻ ላይ እነግራችኋለሁ የኔን ሀሳብ ማለት ነው። የእናንተም ሀሳብ እዚህ ጋር አካፍሉኝ። አዎ ትክክል ነሽ ሳዲት ዩባ የሆነ ነገር አንድ ነገር መጣ ሲባል በቃ የሌለ ነገር ነው የሚከተለው ማለት ነው። ለምን እኔ እንጃ በጣም ግራ ይገባኛል። አሁን ይህ ነገር wallahi ቀን ላይ የሆነ ቪዲዮ ለመስራት አስቤ ነበረ። በጣም በስራ busy ሲሆን አይ ማታ live እገባለሁ ብዬ ዝም አልኩኝ ማለት ነው። እኔ ለምንም አይደለም እውነቱን ለማውራት ነው እዚህ ጋር። ለምን አንዳንዶቻችን ባልሆነ ወንጀል ስለምንገባ፣ በማናቀው ነገር በወንጀል ስለምንገባ ማለት ነው። ይህ ነው። እኔ እዚህ ጋር እርግጠኛ ሆኜ ስለ እነሱ ማውራት አልችልም። አሁንም እያልኳችሁ ያለሁት ስለ እነሱ እርግጠኛ ሆነን የሆነ ነገር አዎ እንዲህ ነው ብለን ማውራት የለብንም። እነሱ ትምህርት ብቻ ለማስተላለፍ ወይም ደግሞ ብርን ብቻ ለማግኘት ሊሆን ይችላል የሚሰሩት ብቻ በዩቲዩብ ብር ብቻ ለማግኘት እና focus ለማድረግ የሆነ አለ አይደለ እራሳቸውን ለማስተዋወቅ እና ጥበበኛ ለመሆን እንደዚህ ለአንዳንድ ነገሮች ይሆናል ይህን ነገር የሚያደርጉት ማለት ነው። የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ በማናውቀው ነገር ላይ መግባት የለብንም። ያልሆነውን ሆነ ብለን ማለት የለብንም ነው። በቃ ለእይታ ለ view ብለን እውነትን ማውራት አለብን። እዚህ ጋር view ብናገኝና የሰው ትኩረት ቢኖረን ነገ በአላህ ዘንድ እንጠየቅበታለን። በቃ እውነቱን እናውራ ነው እኔ የገባውበት ምክንያት። በማናውቀው ነገር ላይ አንግባ ነው። subscribe የምትደራረጉ ልጆች እዚህ ጋር መደራረግ ትችላላችሁ። profile ኣችሁን ተጭናችሁ ከዛ go to go to channel የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ እኔንም subscribe ያላደረጋችሁ እዚህ ጋር subscribe ለማድረግ ከፈለጋችሁ ከላይ ከቀኝ በኩል X የምትለዋን ነክታችሁ like አድርጉ እና subscribe አድርጉኝ ማለት ነው። ብዙ ወቅታዊ መረጃዎችን እና እንደዚሁም ደግሞ በወቅታዊ ነገሮች በቀጥታ ስርጭት ጥያቄና መልስ እንደዚሁም ውይይት ይኖረናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሳዳ welcome ብያለሁኝ። የምናወራው ስለ ኡም አብደላ ነው። ስለ ኡም አብደላ ነው አሁን የምናወራው ማለት ነው። ኡም አብደላ በዚህ ሰሞን በጣም ብዙ ነገር ተሰምተዋል። ኡም አብደላን ደግሞ የኡም አብደላን ነገር ብዙ ነገር ልታቂ ትችያለሽ። አሁን የገባችሁ ሁላችሁም የምናወራው ስለ ኡም አብደላ ነው። ኡም አብደላ የአቡ አብደላ የመጀመሪያ ባለቤት ናት። በትንሽ ቀናቶች በፊት ጓደኛዋን ዳረችለት ለአቡ አብደላ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተፋቱ ተብሎ ተወራ፣ ዝም ብሎ ማለት ነው። ተፋቱ ተብሎ ተወራ። እውነት ይህ ነገር ደግሞ እውነት ተፋተው ነው ወይስ ዝም ብሎ የሌለ ነገር ነው የተወራው? በዚህ ነገር ነው እያወራን ያለ ነው። እውነታውን ደግሞ ማረጋገጥ አለብን። ያላወቅነውን ነገር ማውራት የለብንም ነው ሰሙት ባላታ ነው የዳረቻት ወይስ አግብታ ፈታ? ለምንድን ነው የዳረቻት? አሳማኝ አይደለም። ሰሙትዮብ ያኔ አሁን ነው የመሰለኝ የመጣችው። ቅድም አውርቼ ነበረ። ምንድን ነው እዚህ ጋር እነሱ ትኩረት ለመሳብ ይሆናል ወይም ደግሞ እይታ ለማግኘት በዩቲዩብ የሆነ ትኩረት ለመሳብ እና የታሪክ ሰውም ለመሆን እንዲሁም ደግሞ ምናልባት ዝም ብለው ትምህርትን ብቻ ለማስተማር ብለው የሚሆኑት ነገር ሊሆን ይችላል። የምናውቀው ነገር የለም በትክክል ማለት ነው። ኦም አብደላ የአቦ አብደላ ባለቤት እንደሆነች ያኔ ብዙም ጊዜ ስለቆዩ እውነት ነው ብለን ልንቀበል እንችላለን። ግን አሁን የዚችን ልጅ ነገር ኡም አብደላ የዳረቻትን ማለት ነው እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው ብለን እንትን ለመቀበል በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም እነሱ ትኩረት ለመሳብ ብቻ ያደረጉት ነገር ሊሆን ይችላል። እኛ ግን በዚህ መሀል ገብተን ምንም የማናውቀውን ነገር ብዙ ነገር እያወራን ነው ያለ ነው። ስለዚህ እውነታውን ይዘን ነው እዚህ ጋር መጓዝ ያለብን። ማንኛችንም ስለ እነሱ የምናውቀው ነገር የለም። እኔም አውቄ አይደለም ነገራችሁ፣ በማናቀው ነገር ላይ እንዳንገባ ነው በቃ በትላንትናው እለት በጣም ብዙ ነገር ነው የሰማሁት ማለት ነው። ተፋቱ ተፋቱ፣ በምን አወቅን እንደ ተፋቱ። ዛሬ ደግሞ ጭራሽም አልተጋቡም ነበረ። ይህ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ዝም ብለን እዛ ጋር አሁን አንድ የምንይዘው ትምህርት አለኛ አንድ የምንይዘው ትምህርት አለ በእነሱ ምንድን ነው? አንድ ሴት ልጅ ለባሏ ጓደኛዋን መዳር አለባት ወይ አጠቃላይ ያኒ አግባብ ላ ፍቃድ መስጠት አለባት ወይ የሚለውን ግን እኛ እዚህ ጋር እንደ ትምህርት ብንወስደው ጠቃሚ ነው ብዬ እገምታለሁኝ። እና በዚህ ላይ እናንተም ደግሞ ሀሳባችሁን ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅ ለባሏ ጓደኛዋን መዳር አለባት ወይም ደግሞ አግባብ ብላ ፍቃድ መስጠት አለባት ወይስ የለባትም? ይህ ለእኛ ጠቃሚ ነው ብዬ ገምታለሁኝ። ወሬ አንቺ ራስ ወሬ አለብሽ። አረ ወሬ የለብኝም እኔ እውነት እናውራ ስል ወሬ ያለብሽ ያአላህ ያአላህ ማን ነው እውነተኛው? ቆይ ማን ነው እውነተኛው? እኔም ወረኛም እያልኩ ነው፣ እኔንም ወረኛም እያላችሁ ነው። አሁን ምን ይሻለኝ? በቃ እችላለሁ <laughs> እችላለሁ። እሺ okay ሳዲ Tube የሰጠሽው ሀሳብ አመሰግናለሁኝ። ረዩ አሁን አንቺ አይተ ይህን ነገር አሁን ትቀበይዋለሽ ወይ? እኔ አልቀበለውም እና የሚያስተምሩት ነገር ተግባር ነው ብለሽ ትይዣለሽ ወይ ያልሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር በእነሱ የምማረው ነገር አለ ማለት ነው የምማረው ነገር አለ። ግን እነሱ መስመር ስተው ያስተላለፉት ትምህርት እኔ እጥለዋለሁ። ግን የምማርባቸውም ነገሮች አሉ አንዳንድ ነገርን እንደማቅ የሚያደርገኝ ነገር አለ በእነሱ ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ሴት ልጅ ለባሏ ጓደኛ መዳር አለባት ወይስ የለባትም የሚለውን በእነሱ መማር እንችላለን። በእነሱ መማር እንችላለን ማለት ነው። ከፈለግሽ መዳር ትችያለሽ። okay ለእኔማ መዳር አልችልም። <laughs> እኔማ እኔማ አልፈልግም መዳር መዳር አልፈልግም። okay ውድ ጓደኞቼ እዚህ ጋር ምንም ቅሬታ ነገር አትጻፉ ማለት ነው። ትክክለኛ ነገር አሁን እዚህ ጋር ለውይይት ነው የገባ ነው አይደለ? በቃ እንወያይ። ሌላ ነገር ለምንድን ነው የምታወሩት? እንዳኔ በጣም ነው ማመሰግነው። አይ አንዳንድ ከእውነት የራቁ አሏ እነሱ ናቸው። እና ጓደኞቼ በጣም ነው ማመሰግነው። ግን ሌላ የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ ወይም ደግሞ የምናነሳው ነገር ካለ በዚህ ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። ባላ <laughs> ባልም ጭራሽ አልፈልግም። ይሄ ሌላ ነገር ነው። ባልማ መፈለግ አለብሽ። ለምን? ይሄማ ችግር ነው። <laughs> እኮስ ፈንባባ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ሀሳብ ነው የሰጠው። ከቻ እሷ ልበ ሙሉ ከሆነች እና ደግሞ እሱ የማሳደር አቅም ካለው ረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የተገበሩት ነገር ነው። ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ራሱ ወጥተን ብዙ ነገር እያወራን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ለምን ትድረዋል? ለምን ትድራለችም አለ። ሱብሃንላህ አላህ ልቤን ሙሉ ቢያደርግልኝና እንደሷ በእውነት አዋቂ ብሆን እድር ነበርኩኝ። እውነት የዳረች ከሆነ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ሆ ምንም ችግር የለውም። ሰላም ያለው ብቸኝነቴ ይሻላል። ሳዳ የሰጠሽው ሀሳብ አረባላ ተሳስተሻል። አረ ከአንዱማ ከአንዱማ የተጨመርሽ ይሻላል። ምክንያቱም አስቢው ዘላለም ብቸኝነት ዳኒ በጣም አመሰግናለሁ። ያኔ አንዳንዶቹ እኮ ልክ እንደገቡ ምንም ነገር መጀመሪያ ዞር ብለው ሳያዩ ተሳድበው ብቻ የሚወጡ አሉ እና ደግሞ ሲገቡ ራሱ ለመሳደብ ብለው የሚገቡ አሉ ማለት ነው። ይህ አዲስ አይደለም። comment ላይ በጣም ብዙ ልጆች ይፈጠራሉ ማለት ነው። መቻል ነው መቻሉን ይስጠን ማለት ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ጠብቃለሁኝ። እንትን ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ጠይቁ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። እዚህ ጋር በዚህ ነገር ላይ ማለት ነው። ስምሽ ማን ነው? እኔን ነው አሁን የገባችኋላችሁ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታይ እህት ወንድሞቼ ዛሬ ይሰማችኋል። ዛሬ የምናወራው ስለ ኡሙ አብደላ አንዳንድ ወሬዎች እውነቱን እናውራ። በኡሙ አብደላ የማናውቀው ነገር ዝም ብለን share እያደረግን ነው። ስለዚህ እስኪ ዝም ብለን የማይሆንን ነገር share ከማድረግ እንቆጠብ ነው። እኔ ስለ ኡም አብደላ ያወቅኩትን አንዳንድ ነገር ብያለሁኝ። የማላቀውም ደግሞ በማናቀው ነገር ላይ መግባት የለብንም። እንዳጠቃላይ አሁን ትላንትና ኡም አብደላ የዳረቻትን ጓደኛዋ እንድራ ነበረ። ከዛ በኋላ ተፋቱ ነው የተባለው፣ ትላንትና ማለት ነው። በጣም ነው የተገረምኩት እኔ። ዛሬ ደግሞ ምን ሲባል ዋለ መሰላችሁ? ጭራሽም አልተጋቡም የሚባል ወሬ ነው የመጣው ማለት ነው በቃ ይህ ምንድነው? በቃ ሚዲያ ላይ ዝም ብሎ የሚወራ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እኛ የሚጠቅመንን ይዘን ብቻ ማይሆን ወሬ share ባናደርግ የሚለውን ነው እዚህ ጋር የገባሁት ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እና ቪዲዮ like ማድረግ አትርሱ። በዚሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ለረ ዩቲዩብ አዳዲስ ፈጣኝ መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁኝ። ከላይ ከቀኝ በኩል X የምትለዋን ተጭናችሁ ገብታችሁ subscribe አድርጉኝ እና ቪዲዮ ደግሞ like አድርጉ ማለት ነው። በጣም ነው መወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። ሌላ ደግሞ ሌላ ደግሞ የምትጠይቁ ጥያቄ ካለ ደግሞ ብትጠይቁ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ነው። የአላህ ባሪያ ነኝ የአላህ ባሪያ ነኝ የጻፍሽው መልእክት በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው የሰጠሽው። ዝም በሉ እያንዳንዳችሁ አንድን ነገር ሳታውቁ አታውሩ እና በእስልምና ስትሳደቡ ከየት እንደምትሳደ ሰው አታቁም እና ጺሙን አስረዝሟል ብላችሁ ዛሬ ያወራችኋላችሁ ትክክል ነሽ። ጺሙን አስረዝሟል። ትላንትና ለእሱ ጥሩነት እየተከራከሩ የነበሩ ዛሬ ደግሞ ጺሙን አስረዝሟል ብለው share እያደረጉ ያሉ ልጆች አሉ ማለት ነው። አላህ ሂዳ ይስጣቸው። በጣም አስቸጋሪ ነው። በእውነት በጣም ነው ግራ የሚገባኝ ማለት ነው። አንድ ቀን ስለ እነሱ ጥሩ ነገር እናወራና አንድ ቀን ደግሞ ስለ አንድ ነገር ለምን እንደሆን እኔ እንጃ። በጣም ግራ የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፂሙን ማስረዘሙ የረሱል صلى الله عليه وسلم ን ተግባር ነው የተከበረው። እውነትም ደግሞ እሷ ኡማ አብደላ ጓደኛዋን ከዳረችም እውነት የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባር ነው እንጂ ኃጢአት አይደለም የሰራችው። ኃጢአት አይደለም የሰራችው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በእውነት ነው ማደር ያለብን። ብትድር ልበ ሙሉና ቻይ ሴት አዋቂና ሱና ተግባሪ ናት ብለን እሷን ልናመሰግን ይገባናል እንጂ እሷን ማንቋሸሽና ባልሆነ ነገር ላይ መጥራት የለብንም። ለምን ዑለማዎቻችን ኡስታዞቻችን ምንን አስተማሩ? ምንን አስተማሩን? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ባለቤት ነበራቸው? እኔ ቻይ ሆኜ ልቤን እንደሷ ቢያደርግልኝ ባሌ ለምን አስር እና ልክ እንደ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያክል ባለቤት አያገባም? ደስ ይለኝ ነበረ፣ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ምክንያቱም ይሄ ኃጢአት እኮ አይደለም ማግባቱ፣ በቃ ያለ ነው። ከቻለ ያግባት፣ ሱና ነው አይደለም ማግባት። ግን እዚህ ጋር የሚወራው ነገር ምንድን ነው? ልክ ምንም እንደሌለና እንደ ኃጢአት ታይቶ ለምንድን ነው እንደዚህ እኔ ቢሆን እንዲህ ነበርኩኝ፣ እኔ ቢሆን እንዲህ ነበርኩኝ ነው የሚባለው ማለት ነው። ተፋታች ሲበሉ እንኳን ፈታት ማን ተደረቢ ያላት? አረ ይደረባት ማን ተደረቢ ያላት? ሱብሃነላህ በረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የተገበሩትን ነገር እሷን ይደርባት ይባላል። እሷን ይደርባት ይባላል። ሱብሃነላ ይህ ነገር እኮ ምናልባት ህዝብን ለማስተማር ብለው ያወጡት ነገር ቢሆን እኮ والله በወንጀል እንደምንገባ እርግጠኛ ነኝ። okay ፈንባባ አንድ ሰው ለአንድ ነው። እኔ ሙስሊም ነኝ፣ ግን ሸሪአው ቢፈቅድም አላገባም፣ ሁለት ሴት ማስተዳደር ብችልም አላገባም አልክ። ይሄ የራስህ አመለካከት ነው፣ ግን ለሰው አታግቡ ብለክ ብታስተምር አስበው እንዴት እንደሆነ ወይም ደግሞ ማግባት የለባትም ብለክ ደግሞ ብታስተምር አስበው። ይህ የራስህ አመለካከት ነው፣ ግን ሌላ እኔ እንጃ እንደ አጠቃላይ ስታስበው እንዴት ነው? ቆይ በጣም የሚከብድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መያዝ ያለብን እኛ ቀጥታ መያዝ ያለብን ምንድን ነው? ቀጥታ የመጣውን ነገር ነው። እንዴት ነው? ወላይ አስቡት። የሌለ ነገር እኮ አይደለም። ሁለት ሚስት ማግባት እኮ የሌለ ነገር እኮ አይደለም። ሱና እኮ ነው። ሱና ስለተከበሩ ልናደንቃቸው ይገባል እንጂ ልናንቋሽሻቸው አይገባም። አራት ነጽም። ይህ ግን የራሳችን አመለካከት ነው። ሁለት ማግባት እኔ አልወድም ነበረ ምናምን፣ ይሄ የራሳችን አመለካከት ነው። okay የሁረል አይን ተማሪ okay፣ ትክክል ነሽ፣ ትክክል ነሽ። ማንም በማንም የሚያገባው ነገር የለም። እዛ ያለው ጥቅም እዛ የሆነ የምንማርበት ነገር ካለ እዛው መማር ማንማርበት ነገር ከሌለ ደግሞ እንዲህ ነው እንዲ ነው፣ ትላንትና የሆነ ነገር የተባለው ዛሬ የሆነ ነገር፣ በጣም የሚገርም ነው። ምንም አያገባንም እዚህ ጋር። እኔ መጀመሪያ አላማዬ በማያገባን ነገር አንግባ፣ የማናውቀውን ነገር ደግሞ share ማድረግ የለብንም ነው እዚህ ጋር ስገባ እኔ እናቴ ናፋቂ እስላም ነው ህይወቴ። ጀዛክላ ኸይርን። አዎ ትክክል ነሽ። ሱና ነው ሱና ነው ብትድረው ደስ ይላል። አዎ ትክክል ነሽ። ብትድረው ደስ ይላል። አላህ ልብ ሰጥቷት እና እሱም ደግሞ ቻይ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። ይህ ሱና ነው፣ የሌለ ነገር አይደለም። ያመጡት የረሱልን ነገር ነው የተከተሉት ማለት ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላ የምትሰጡት ሀሳብ ካለ ሰጡ። እና መጨረሻ ደግሞ እኔ አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁኝ። ከዚህ የተያያዘ አንድ ባለፈው ሀገራችን ላይ የተፈጸመ ነገር እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሳዳ ቲዩብ ኃጢአት አይደለም። ኃጢአት ማለት ያለ ጋብቻ የሚዲያ ዝሙት ነው። እንደውም ወንዶች ሴቶች ባዩበት ቦታ ሁሌ ስሜታቸውን ስለሚያረካ ስለ okay ዝሙት ከሚፈጽሙ ቀልቡ ያረፈበት በኒካህ አድርጎ ቢል ምንም ችግር የለም። ትክክል ነሽ፣ ትክክል ነሽ። በእውነት ሳዲ ቲዩብ ያቀረብሽው ሀሳብ በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ነው። እዚህ ጋር እውነቱን ነው እኛ መከተል ያለብን ማለት ነው። እውነቱን ነው መከተል ያለብን። የኛ የራሳችንን ሀሳብ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ማስኬድ ያለብን እውነታውን ነው መከተል ያለብን ማለት ነው። እውነታው ምንድን ነው ቢያገባስ የሚለውን ነው ማለት ያለብን። ሌላ ሀሳብ የምትሰጡ ልጆች ካላችሁ ሀሳብ ስጡ። ከሌላችሁ ደግሞ ወደ ጥያቄ ይሄዳለሁ። እና እየወጣችሁ ነው። አምስት ልጆች ብቻ ነው ያላችሁት። ገባ ገባ በሉ እና ከላይ ከቀኝ በኩል X የምትለው አናክታችሁ subscribe ያላደረጋችሁን subscribe አድርጉ፣ ቪዲዮ like አድርጉ ማለት ነው። እና የምትከታተሉኝ ሁላ ደግሞ በጣም ማመሰግነው። ጀዛኩም አላህ ኸይርን ቪዲዮ ነው ወላ አኸር እስኪ አንዱን እንየውን እንያዘውና ሁለተኛ የሚያስፈልገን ከሆነ እናየዋለን። ፈንባባ ትክክል ነክ ሱማው የመጀመሪያው ግን አንዳንድ የሚባል ነገር አለ። የመጀመሪያ ሚስት ጥሩ ሳትሆን ነው ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ሲታዩባት ነው ሁለተኛ የሚያስበው ምናምን የሚባል ነገር አለ። እንጃ ብቻ ያላየሁትም እንግዲህ። አው እስኪ ሞክሩት። አረ አረባ አላው ይህ እኮ ወላሂ ሱና ነው በቃ ይሄ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ተግባር ነው። ወላይ ምንም በዚህ ነገር ላይ ጥርጣሬ ሊገባን እንደዚህ ከሆነ ይሆናል ብለን የምናስበው ነገር አይደለም በነገራችን ላይ ምክንያቱም ይሄ ያለ ነው፣ ከዚህ በፊትም የነበረ ነው ማለት ነው። በቃ ሱና ነው። በዚህ ነገር ላይ ደግሞ ብዙ አስተያየት ለመስጠት ነበር ያሰብኩት። በእውነት በጣም ብዙ አስተያየት እኔ እንጃ ማለት ትላንትና የተወራው ነገር ሌላ፣ ዛሬ ደግሞ የተወራው ነገር ሌላ ስለሆነ ሙሉ በሙሉ ሀሳቤን ለመግለጽ ነው የገባሁት ነበረ ማለት ነው። እና እስካሁንም አንዳንድ ነገሮችን እንዳወራን እርግጠኛ ነኝ። ግልጽ ያልሆነላችሁ ደግሞ ወይም አሁን የገባችሁ ምልክት አድርጉልኝ፣ እገልጽላችኋለሁኝ ማለት ነው ያሳለፍንበትን ብዙ ነገሮችን እንትን ብለናል። የሚሳደቡም ልጆች ግን ነበሩ። አረ እኔ እኮ ስድብ አልወድም። እኔ ተሳድቤ አላቅም። አስተያየት እሰጣለሁ፣ ግን ሆም ብዬ ተሳድቤ አላቅም። ሂጂ አንቺ ማታቂም አንቺ መላወቅሽ እውነት ተውሪ። ኦ ጉድ ነው፣ አረ ጉድ ነው። እስኪ አንዱን እንያዝ። እሺ ገባ ገባ በሉ። ለምንድን ነው ዝም ያላችሁት? ለምንድን ነው ዝም ያላችሁት? ገባ ገባ በሉ። እና ካልሆነ ወደ ጥያቄ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ጥያቄ ይሄዳለሁ። ልሂድ ከሂጂ ካላችኝ አንዳንድ ጻፉልኝ። ወደ ጥያቄ ሂጂ ካላችሁኝ አንዳንድ ጻፉልኝ። መስመር ላይ ያላችሁ ግን ለምንድን ነው የማትጽፉት? ወይስ connection ነው? አንድ okay አንድ ጠይቂ እሺ። በኋላ ግን አትሳደቡ፣ እስኪ አትሳደቡ፣ አትሳደቡ። እኔ ስድብ አልወድም። እኔ ብትሰድቡኝም ጣጣ የለም፣ ግን መሳደብ የለብንም እዚህ ጋር። አረ እኔን እኮ አትሰድቡኝም ነበረ ለምንድን ነው የሰደባችሁኝ? ዛሬ live ስለገባው ነው እንዴ የሰደባችሁኝ? አረ comment ላይ እኮ አልሰደብም እኔ እውነቴን ነው። comment ላይ አይሰድቡኝም። እዚህ ግን ሁለት ልጆች ሰደቡኝ። ሆ ጉድ ነው እንዴ! ለምንድን ነው ግን የሰደባችሁኝ? በጣም ነው ያሳዘነኝ። ንገሩኝ እስኪ። <laughs> እኔ ጥሩ ልጅ እኮ ነኝ፣ ምሰደብ ልጅ አይደለሁም። ለምንድን ነው የሰደባችሁኝ? እና ጥያቄ ባክሽ ታያቸው ይሳደቡ። <laughs> ሳዳ ሳዳ okay። ፈንባባ አልተሳደባችሁም። ወላይ የሰደበኝ ሁለት ልጆች አሉ፣ ሰድበውኛል እኮ ከላይ ችግር የለው። እሺ አልሰማቸውም። አይ እኔ አልከታል እኔ አላስብም፣ ብሰደብም አላስብም። ግን እንዴት እንደሰደቡኝ ግራ ገባኝ። ማለት ሌላ ቀን አልሰደብም እኔ አይሰድቡኝም። ብዙ ልጆች አሁን ይሰደባሉ በአንዳንድ ነገር ላይ ማለት ነው። ያኔ እውነትም ሆኖ ሳይሆን ያኔ ያን አንዳንዶች ዝም ብለው ስለሚሰደቡ፣ እኔ ግን ማንም አይሰድበኝም። አልሐምዱሊላ እስካሁንም ማንም እንደዚህ እንትና ዛሬ ነው የሚገጠመኝ ስድብ ወይስ ኡሙ አብደላ እንዲሳደቡ ፈልገው ነው እኔ ስለቀረብኩኝ እዚህ ጋር የሰደቡኝ? anyway ወደ ጥያቄ ልሂድ። ጥያቄ ምንድን ነው? okay ከዚህ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ባለፈው ስለተነፈሰው ነገር አንድ ሴት ልጅ እንደ ሀገራችን፣ እንደ ባህላችን፣ እንደ ወንዛችን አንድ ሴት አንድ ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ መንበርከክ አለባት ወይ? አንድ ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ መንበርከክ አለባት ወይ? ሀሳባችሁን ስጡ። እኔም ደግሞ ያለውን ሀሳብ እገልጽላችኋለሁ። ቪዲዮ like ማድረግ አትርሱ። ከላይ ከቀኝ በኩል X የምትለዋን ነክታችሁ subscribe ላደረጋችሁ subscribe አድርጉ እና like አድርጉ። okay ሳዲ Tube ሳዳ Tube ባሏ ከሆነ አው ብለሻል። ሳዲ Tube ደግሞ ሳዳና ሳዲ የራሴ ሀሳብ ልስጥ። አው ስጭ፣ የራስሽን ሀሳብ መስጠት ትችያለሽ። ፈንባባ ደግሞ ለፍቅር አይደለም መንበርከክ ለ አዩ ለፍቅር አይደለም መንበርከክ ህይወትን አሳልፎ ይሰጣል። okay ለፍቅር አይደለም መንበርከት፣ ህይወትም አሳልፎ ይሰጣል ነው ያልከው ፈንባባ። okay ሌላስ? እኔ አልንበረከክም ሂክማ፣ እኔ አልንበረከክም ብላለች። እኔ ልንገራችሁ የራሴ እናንተም የራሳችሁን ስጡ። እኔ አልንበረከክለትም፣ በእውነት እኔ አልንበረከክለትም። ለምን በሉኝ። ቆይ እኔ ሴት ነኝ እሱ ወንድ ነው። የወንድ ልጅ ሀሳብ ብዙ ነው። ለምን እሱ ነው እሱ እየፈለገ ፍቅር እየፈለገ ስለሆነ የማይደርስበት የለም። በጣም ሀሳቡ ብዙ ጋር ነው። እሺ እኔ ሴት ነኝ። አርፌ መቀመጥ የነበረብኝ እኔ ነበርኩኝ። ሄጄ ተንበረከኩለት አግባኝ ብዬ ማለት ነው። እሱ ግን መጀመሪያ ያሰበው ያቀደው ሌላ አለ። ሄጄ አግባኝ አልኩት። ከዛ ሀሳቡን ትቶ እኔ ስለተንበረከኩኝ እኔ ስለተንበረከኩለት ብቻ አው ሊለኝ ይችላል። ስለተንበረከኩለት ብቻ አው ሊለኝ ይችላል። ሀሳቡ ግን ሌላ ነው። ለምን የወንድ ልጅ ሀሳብ ተንቀሳቃሽ ነው። ፍቅር ይፈልጋል፣ ይንቀሳቀሳል። እኔ ሴት ነኝ። አርፌ መቀመጥ ያለብኝና ፈልጎ የመጣልኝን ብቻ ማግባት ያለብኝ እኔ ነኝ እንጂ ሄጄ ለሱ መንበርከክ የለብኝም። አራት ነጻው ወላሂ በጣም ጉዳት አለው ማንበርከክ። በዚህ ላይ አንድ ኢትዮጵያ ልጅ ምን አለ መሰላችሁ? አረ ለኔ እንኳን ተንበርከኩ እንኳን ተንበርክካችሁልኝ ጠይቄ እንኳን ቶሎ እሺ ካላችሁኝ እንቃችኋለሁ። ወላሂ ሐቁን ያወራው ማለት ነው። እንኳን ተንበርክካልኝ ቶሎ እሺ ያለችኝ ሴት እንቃታለሁ ነው ያለው። አስቡት፣ በራሳቸው አፍ ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ሲባሉ እኛ ዝቅ ስንልላቸው ወላሂ በእውነት ዝቅ አድርገው ነው የሚያዩን። ለጊዜው ስለተንበረከክን እሺ ሊሉን ይችላል፣ ግን መጨረሻ ላይ የሚፈጠር ነገር አለ። በዚህ ላይ ሴቶች እውነት አታወሩም። ከወደዳችሁ አይደለም መንበርከክ ሌላ ታደርጋላችሁ። ይህ ሴት ልጅ ብቻ ሳይሆን ወንድም የሆነ ነገር በቃ ለወደደው ሰው የተለየ ነገር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የወንድ ሀሳብ አሁን እዚህ ጋር ዋና ማንሳት ያለብን ምንድን ነው? የወንድ ሀሳብ ተንቀሳቃሽ ስለሆነ ወንድ አንተ ለምሳሌ ሌላ እየፈለክ ነው በልብክ ማለት ነው። በልብክ እየፈለክ ነው። እሷ አርፋ መቀመጥ ነበረባት። ለምን ፈልጓት እስከሚመጣ ያለ ቦታ ግን ሄዳ አንተን ሀሳብክ ሌላ ነበረ። ተንበረከከችልክ። ስለ ተንበረከከች እሺ ብለክ ቃል ገባህላት። ነገር ግን ዘላለም ያንተ ልብ ያለው ሌላ ጋ ነው። ከተጋባችሁ በኋላ ራሱ እኔ እንጃ ሀሳብክ ሌላ ነው ማለት ነው። እሱም የኢትዮጵያ ወንዶች ሳይድ ጀማል ትክክል ነክ። ሴት ልጅ ይከብዳል በእውነት በጣም ነው የሚከብደው። ለምን አርፋ መቀመጥ ያለባት እሷ ናት። ፈልጎ መጥቶ የሚያገባትን እንትን ማለት ያለባት እሷ ናት እንጂ እሱ አይደለም። እሷ ናት አርፋ ቁጭ ማለት ያለባትና እሱ ነው መጥቶ መጠየቅ ያለበት እንጂ እሷ ሄዳ ለሱ መንበርከክ የለባትም። በእውነት የሚያመጣው ችግር ነው ማወቅ ያለብን። አሁን እዚህ ጋር ምን ችግር አለው ምናምን ብለን የምንለው ይሄ በአንዳንድ ሀገሮች የኮረጅ ነው ነገር ነው። ወላይ በእውነት በአንዳንድ ሀገሮች የወሰድነው ነገር ነው። እንደ ሀገራችን እንደ ባህላችን እንደ አጠቃላይ ደግሞ ስናየው ሴት ልጅ አርፋ መቀመጥ አለባት፣ ወንድ ልጅ መቶ መጠየቅ አለበት። ይህ ነው እውነታው ማለት ነው። okay እናቴ እናቴ እናፋቂ ነኝ። ትክክል ነሽ። አንድ ሰው የተፈቀደለትን እውነት አላህ ባዘዘው ነገር ርቆ ዝም ብሎ በቃ በማይሆን ነገር ያድራል ማለት ነው። እኔ ዛሬ የገባሁት ይህ አሳስቦኝ ነው የገባሁት ማለት ነው። ይህ ነገር አሳስቦኝ ነው የገባሁት ነበረ እና ትንሽም እንዳወረራንበት ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በእውነት እኛ ሱብሃነላህ ይጠብቀን ማለት ነው። ብቻ ለማንኛውም አላህ ሂዳ ይስጠን ማለት ነው። አው ሳዲቲው ወንዶች በሴቶች በሚያደርሱት ነገር ላይ ወላሂ አስቡት። በእውነት ሴት ልጅ ሱብሓነላ ወላሂ ስንት ነገር አድርጋለት ስንት ነገር ሆናለት ነው መጨረሻ ላይ ሚክዳትና አንድ ጥሩ ነገር ሲያገኝ ስንት ታሪክ ነው ያለው። በተለይ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። በአንድ አመት ውስጥ ስንት ታሪክ እንሰማለን? እውነተኛ ታሪኮች በአንድ አመት ውስጥ ስንት ሴት እህቶቻችን ያለቅሳሉ? ስንት ሴት እህቶቻችን ደም እንባ ያለቅሳሉ? በዚህ ላይ አንድ ቀን ልገባበት እችላለሁ፣ ግን ቪዲዮ ሰርቼበታል። ወላሂ ሴት ልጅ እኮ በእውነት በጣም እኮ ነው የምትበደለው። በተለይ ኢትዮጵያ ወንዶች በጣም ነው ሴት ልጅን የሚበድሉት። በጣም በጣም ነው የሚበድሉት። በእውነት እኔ ያሳዝነኛል። ሴቶች ደግሞ የዋህ ነኝ አናቅም ማለት ሁሌም የሆነ መጥፎ ነገር ይሰማል። በዛኛው በተሰማው ነገር ግን ትምህርት ወስደን ምንም የምንማርበት ነገር የለም። ሁሌም ችግር ነው። ሁሌም ችግር ነው። ይህ ነገር ደግሞ በጣም ያሳዝነኛል። በእውነት በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ለምን ደም እንባ አልቅሳ አረብ ቤት አስቡት፣ ስንት ስቃይ ስንት መከራ አይታ የሰራችውን ለሱ እያስረከበች መጨረሻ ላይ ግን ስብሓንላህ ሁላችንም አይደለንም ማለት አሉ። በመቶ ሶስት አራት አንድ ሰው እንኳን ቢጎዳ እንዴት ነው የሚያሳዝነው? ወላሂ በጣም ነው የሚያሳዝነው ይህ ማለት okay፣ አብሽሪ፣ net እያስቸገረኝ ነው አልሽ። አይሰማም እንዴ ድምፄ? ተመካክረው ሱብሃንላ ለስንት አመታት የተፋቀሩ ማለት ነው። ለስንት ቀን ተፋቅረው መጨረሻ ለአንድ ቀን ተቃጥረው አንድ ቤት ገብተው በአምስት ደቂቃ ውስጥ ላወራችው ነገር አይደል እንዴ ደፍቷት የወጣው? ሱብሃንላ ወይ ሴት ነገር! በእውነት በጣም ነው እኮ የሚገርመው። ውይ ምላሳችን ወይ ሀሳባችን ሱብሃንላ እኛ የምናስበው ነገር ዛሬ የሆነ ነገር ብለን እናስብና ነገ ግን ያኛው ነገር ሁሉ ዜሮ ሆኖ በቃ ወደ ሌላ ነገር ነው የምንሄደው። በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው በእውነት ስለዚህ ነገር ቢወራ ያልቅ ወላሂ outside